no wypadek musiał być poważny, skoro od tego, kołda, koło, od tego autka urwane jest koło skrzyżowanie Żernickiej ze Szczecińskiej we Wrocławiu wyjątkowo pechowe, wyjątkowo źle zrobione no i nic na to się nie da poradzić